Dvi močiutės, blėt, susirasborina, nahu, čia neįgi muštinių, blėt, vienos taip, nahu, pašiokas eina, kitos, blėt, taip, nahu, virštinis, reikia viena kitos, kad kurie lievesnė, blėt, blėt, pizdės, nahu, tas sako, ai, tu kurva, tu debilė, nahu, sako, blėt, tau, nahu, kuva, kai, kai lėja lietus, nahu, tai tau prilėja, blėt, į burną, nahu, apšė, blėt, visą laiką pralyta burna, <laughs> na, durnė tu, na, tavo, eik, eik, pati didulnė, tai iš vis, ble, autobuso stotelė, kai stovi, ble, autobusas varo, jis per malą tau, ble, visi sūnai būna, sutaško.